Olá, pessoal, tudo bem? Gente, tô com o dedinho da mão aqui inflamado. Deixei já um tempo no anestésico. Tá bem inchada aqui essa lateral. Tu disse que bateu, né? Uhum. Gente, olha com o formato da unha dele é bem pra dentro, E aí, isso é possível de acontecer. Então, pra gente conseguir a cicatrização, a gente precisa afastar a unha, né? Não adianta. Deixa eu só tirar esse anestésico que eu tenho aqui. Deve estar tá te doendo bastante, né? Tá toda a extensão com granuloma. Às vezes, unha da mão dói mais do que a unha do pé. Tudo bem? Uhum. Gente, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, né, deixa seu like se tu gosta de mão que raro mão aqui, né? O canal. É muito mais pé, né? Mas vamos lá. Dói? Uh -uh. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Posso continuar? Cresce muito rápido. Pode ser. Uhum. Se tiver alguém aí assistindo e entender disso aí, comenta aí embaixo, gente. Por que, que a gente se bate tanto quando é adolescente? Dói? Uh -uh. Tá. Mas depois eu vou ter que remover bastante pele daqui, tá? Ok. Depois da cicatrização. Não, gente, sério, olha que orgulho desse dedinho. Ele tava muito sensível na semana passada e olha aí, ó. Bem cicatrizado. Deixa eu só botar, aproximar um pouquinho mais. boa essa revista, não? Né? Uhum. Perfeito. Bem quadradinho, que já não tem mais ponta. Tua cicatrização é nota 10, tá? Da mão, às vezes, dói mais, né, do que no pé, né? Uhum. Só que mesmo assim eu não senti quase nada. Não sentiu. Que maravilha. É isso aí. E tá tranquilo, né? Que bonita hum. que é a tua unha. Olha só no vídeo como ela é. Bem cor de unha saudável. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento, comentem aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Olha que lindo que ficou esse dedo. Que diferença, né, do primeiro dia. Hum. Nossa. Valeu, pessoal.